Os nad wyt ti'n siŵr sut i gael dy droed i mewn i'r arfer wyt ti eisiau, paid y phoeni. Mae yna wastad ffordd o wneud i bethau ddigwydd. Pan oedd Eli bron yn 16, sylweddolodd fod angen iddo edrych y tu hwnt i'r ysgol, er mwyn gallu symud ymlaen gyda'r pethau roedd e'n mwynhau. Dilynodd brentisiaeth mewn mecanig am dair blynedd. Fel prentis, ti'n ennill cyflog wrth ddysgu ac yn cael llwyth o brofiad ymarferol. Mae Eli wedi mynd o nerth i nerth ers hynny. Mae e nawr yn hynod fedrus, yn llawn hyder, ac yn ddiweddar y chreuodd ei fusnes ei hun. Os wyt ti am lansio gyrfa anhygoel a chael dy hyfforddi wrth weithio? Yr ateb yw, prentisiaeth.